ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі бүгін эфирде қазақ кезет ютуб арнасы және оның жүргізушісі мен абзал Қаппас. бүгін бізде қонақта жазушы ақын тәжірибелі заңгер әрі қоғам қайраткері президенттікке екі мәрте үміткер болған тұлға сәлім сағындықұлы Өтемірза. бүгін қазақ кезет ютуб арнасының арнайы қонағы құрметті сәлім ә, жалпы айтқанда банк жүйесі пайыздық мөлшері өте жоғары болады мысалы миллион алатын болса 3 миллион ғып екі есе өсіріп қояды халық әбден запы болды осы банк жүйесі жөнінде не айтасыз және біздің ә, банк жүйесімен коллекторлар мен сот орындаушылар тікелей байланысы бар мысалы коллекторлардың жұмысы заңды ма аға заңсыз ба қаншалықты заңды істеп жатқан жұмысы және сот орындаушылар қитетсе болды бұғаттап қояды шоттарын. ә, және бір емес барлық шоттарын бұғаттап қояды осыларды осыларға тоқтау бола ма осыларға бір шектеу бола ма иә сәлеметсіздер ма кездесулеріңмен қуанып отырмын істеріңіз сәтті болсын енді банкты төтесін айтайық олар жеке меншік барлығы да ол жасыратын да жоқ ештеңесі халық айтып отыр мына форте банк үш еврейге қарайды шодиев машкевич ибрагимов е э, шудиев ибрагимов бұлар бұхараның еврейлері машкевич қазір израильде тұратын еврей Шудиев енді қайтыс болып марқұм болып кетті негізінде мен анық айтайын банттың көбісі кімдің жағы дариға қарайды тимур кулебаевқа қарайды дейді онысы рас оған да негізінде бәрінің де түп нұсқасы нұрсұлтан назарбаевтың қолында енді оның қалмақ есімі нашанжор назарбаев соның қолында себебі егер де аңғарып байқап отырсаңыз назарбаев шақырған кезінде машкеев ибрагимов та сосын барлық банк қожайындары фирмаларының қожайындары соның ішінде ана индияның несі митталы бәрі бірден жиналып қалады себебі бұның барлығы да ненің дәлелі назарбаев бұлардың бәрінің несін ноқтасын қолында ұстап тұр деген сөз ұстап тұрғаннан кейін биліктің бәрі назарбаевтың қолында тұр енді банктарды билеуге болады мемлекетте жүргеннен кейін билеуге келмейді деген ол сөздің бәрі сұйық бос әңгіме себебі мемлекетте не бар президент бар президент, мемлекетте парламент бар өкінішке орай бізге бізде әзірге сенат пен мәжіліс дейді сол президентте үкімет бар мемлекетте үкімет бар осы төрт жүйе тұрған кезінде банк бағынбайды айтқан істемейді оның бәрі бос әңгіме банк айтқан істейді бірақ жаңа жекеменшік болғаннан кейін оның несі негізгі түп нұсқасы нұрсұлтан назарбаевтың қолында тұрғасын әрине ол банкты ешкім де билей алмайды ешкім билегісі де келмейді дұрыс бүгінгі күні банктар ашық айтқанда бұлар таза рэкетпен айналысып отыр енді таза тонаушылық қой мен міне 2007 жыл англияда болдым соларда кәсіпкерлер бизнесмендермен кездестім банктардың несін көрдім шарттарын үш пайыз несиеге қаралған үш ақ пайыз бізде сұмдық бер жағы 17 пайыз ар жағы 30 пайызға дейін барады бұл таза тонаушылық таза тонаушылық тонаушылық болғанда бұлардың мақсаты халыққа әр адамға көмек беру емес халықтан әр адамның арқасында өзінің пайдасын жасап алу себебі бүгінгі күні борышкер болып отырған кім банктарда кілең қазақ не үшін борышкер үйлері жоқ көліктері жоқ той жасауға қаражаты жоқ тойлардың түр түрісін жаңағы үйреніп жатады сосын жерлеуге тағы да ақша жоқ емізді қанша болмаса да ақша алады сосын тағы да түрліше қорларды құрған қазақстанда ауыл шаруашылық көмек беру қоры кәсіпкерлікпен айналысу қоры дейді бірақ айналып келген кезде бәрі де банкке қарап отыр міне ақша айырбастау бекеттері бар обменный пункттер дейді ал енді қайыр қай адам болмасын түбіген қарап отырса обмен пункттер қараңыз да айырады теңгелерді айырады рубльдерді айырады юаньдарды айырады евроларды айырады ал осыншама ақшаны ол қайдан ұстайды кішкентай бөлменің ішінде ол айқын бұлар тікелей банктермен жұмыс істеп отыр сол банктерге барып алмастырып келеді қажетті керек болған ақшасын алады да қайттан отырып сол ақшаларды қайтадан айырбастап береді адамдарға жаңағы долларын теңгесін евросын юань рубльдерін яғни айтқанда банктер тікелей барлық адамдарды тонайтын кәсіпкерлермен тікелеп тұрып жұмыс жасап отыр бірақ банктерді ешкімді билікке алып жатқан жоқ себебі алмайтын себебін енді айттым себебі бұл биліктің бәрі назарбаевтың өзінің жеке басының жеке қолында билік соның қолында ол билік соның қолында болған кейін назарбаевқа қарсы ешкім шаппайды назарбаевқа қарсы ешкім шықпайды сондықтан ол банкті аңғарып отырсаңыз кейбіреулер банктер шақырады мына депозитке ақша салыңыз 13-14 пайызға дейін ай сайын өсімпұлы болады деп мен форте банктен каспи банктан қазір жусан банк дейді сұрадым өзім кездесіп сіздер неге міне он үш он төрт пайыз өсімпұл дейсіздер депозиттарға а міне мен қазір келіп отырмын сіздер айтып отыр тоғыз пайыз ал оны аға біз шешпейміз оны бізге орталық банк береді дейді барлық биліктерді орталық банк бізге айтады міне осы айға он пайыз біз он пайызға 10 пайызға көбейтеміз табысын мына айға тоғыз пайыз десе біз тоғыз пайызға көбейтеміз ал өз еркімізбен ана өсімпұлдарын біз өзіміз жүргізе алмаймыз оны атқара алмаймыз дейді оны орталық банк билейді дейді ал орталық банк екібастан бәрімізге де белгілі ол тікелей үкіметке бағынады мемлекетке бағынады сәлмаға мынау банк жүйесімен коллекторлар және сот орындаушылар тікелей байланысы бар коллекторлар болса осылай коллекторлардың жұмысы қаншалықты заңды және сот орындаушылар етсе халықтың жаңағы картасын арестке қойып қояды бұғаттап қояды яғни ол қашан осындай бір шектеу бола ма осыларға ол коллекторлер шын мәнісіне келгенде ол түсініксіз үйім. коллектор деген коллектор деген не мағынасы коллектор мен бір коллекторлармен алажақты өндірту жөнінде жұмыс жасағанмын сонда мен сотқа қатысып отырмын істерге қорғап коллекторлер қатыспайды себебі олар біріншіден заңды білмейді екіншіден тіл байлықтары жоқ әсіресе мына қазақша істер қаралған кезде сол істі басынан аяғына дейін өзім қатыстым өзім жеңіп бердім жаңағы ала жақ фирма ақшасын жеңіп бердім коллекторлер сол ақшаны ақыры өздері алып алды мына саусаққа саусақты тигіздірмей менің арқамда иә. менің тіл байлығыммен мен заң білгіш байлығымның арқасында сол байлықты жеңіп алды негізінде коллекторлар дейді енді көбісінің айтып отқаны қарапайым қазақ болғаннан кейін қарапайым халыққа коллекторлар өздерінше бір бандылардың ұйымдарының мүшелері ұқсап келеді күш көрсетіп қорқытып қорқытып зекіп сөйлейді иә. жаңағы өзінше дөрекілігін білдіреді а шын мәнісіне келгенде олар олай айналысуға құқығы жоқ олар міне заңды не ма оларда сотқа беру керек мына борышкерлер төлемеймін деп отырса сотқа беру керек соттың істеріне қатысып міне тап мен қатыстым деп отыр мына коллекторлер сұрағаннан кейін мен қатысып істерін жеңіп бердім соттың істеріне қатысып соттың шешімімен шығарған ала жақтарды өндіріп алуға тиісті ал келіп күш көрсетіп зекіп иә бәлен қылам әлен қылам оның бәрі заңсыздық тап таза заңсыздық енді сот орындаушыларға келсек сот орындаушылар қазір мына жеке сот орындаушылар мен мысалы ондайға қарсымын сот мемлекеттікі соттың шешімін орындайды жеке сот орындаушы негізі мен ойлаймын сот орындаушы болғаннан қараңыз мағынаңыз сот орындаушы соттың шешімін орындайтын соттың шешімін орындайтын болғаннан кейін жеке адам қалай оны орындайды оны негізде баяғыдай мемлекеттің сот орындаушылары болуға тиіс деді сол заң деді қарап тұрсаңыз халық запы болды иә yeah. сот орындаушылардан және мынау коллекторлардан халық запы болды қазір қит ә, э, бұғаттап қояды счеттарын бүкіл счеттарын бұғаттап қояды иә және біреу емес барлық счеттарын банкпен тікелей байланысы бар банк арқылы келеді да ә, бұғаттап қояды э, және де коллекторларға айтады соларға беріп қояды бүкіл несін ал коллекторлар халықты қорқытады мысалы ыыы э, кететсе э, мен сотқа жіберемін дейді сотқа дейін мәселені шешіп алайық деп халықты қорқытады ол дұрыс емес мына талап арызда соттың шешімімен қанша ақша өндірілді сол ақшаның көлеміне шектеулер салу керек бүкіл мүлігіне бас салып шектеу салуға болмайды міне өндірді ма сот жүз мың теңге сол жүз мың көлеміндегі мүлікке шектеу салу керек одан артық болмайды жүз бір жүз бес мың жүз алты мың болмайды таза жүз мың сосын сот орындаушы өзінің жаңағы тиісті алатын пайызы бар міне соны қоса нете шектейді болды артық ана щетка мына щетка анаған мынаған бәрін жаппай шектеу қоюға оның құқығы жоқ жүз мыңнан артық шектеу қоюға шектеу қоя алмайды егер де сот жүз мыңды өндірсе сол жүз мың сосын өзінің алатын пайызын қоса шектеу салуға құқығы бар сот орындаушының одан артық болмайды егер де ол журнал бір есеп счетында тұрса сол бір есеп счетына шектеуіңді сал қалған мүлігіне көлігіне үйіне басқасына тиюге болмайды ол заңсыздық жақсы сәлім аға жақсы сұхбаттастық деп ойлаймын әумин сізге рахмет рахмет саған да рахмет аман болыңыз әумин саған да істерің сәтті болсын саған да тілекшімін оңды болыңдар